Сегодня пресс-конференция э, посвящена итогам акции «Зробимо Украину чистую». И а, смотря на то, что перед нами девочки, но а, сделали очень много. А о том, что сделали сегодня Анна Прокаева, координатор проекта по Харьковской области, Тата Барвицкая, координатор проекта в Харькове, и Елена Петрова, заместитель координатора проекта в Харькове. А, Аня, у вас э, самая большая была территория, поэтому расскажите, как вы боролись э, с мусором, кто вам помогал и сколько тонн Ми з ним не боролися, ми його приймали. Е, Цього разу, тобто, чим відрізняється, наприклад, е, цей рік? По-перше, дві- 212 громад долучилося. 7 тисяч людей. Це на сьогоднішній день. В принципі, підрахунок ще триває, оскільки не всі громади відповіли. 500 тонн було вивезено на смітник. І е, що хочу сказати, що цього, <clears throat> цього року дуже активно громади брали участь, е, просто колосально, тому що е, в день це 10 волонтерів, учасників акції, координаторів, ось 10 людей, які додавалися щодня останні протягом останніх двох тижнів. Такого буму раніше не було. По-друге, <clears throat> ми знайшли цього року перевізника, який був готовий вже виїжджати на села і забирати ці якщо окремо буде збиратися. Наприклад, повністю був у нас утилізовані е, відходи скла і пляшки, це у Львотині, у Пісочині. І більше того, на сьогоднішній день проєкт не тільки покликаний збирати наріз, але один раз на рік. Абсолютно ні, ми цього року вже все зробили для того, аби е, протягом року ми там запланували декілька десять пілотних е, населених пунктів, сіл, в яких будемо спробуємо збирати нарізну. Тобто сьогодні вже е, певні передомовленості з Люботином були досягнуто. Тобто громада вже розуміє цю проблему. Якщо раніше ми говорили, хтось має це зробити, то сьогодні вже громада е, є домовлені, що вони самі зроблять з того, що є контейнери. Е, після того буде приїжджати цей перевізник, певні гроші сплачувати за окремо скло, окремо пет пляшку. І ось ці гроші підуть на розвиток громади. В першу чергу вони запланували е, купити більш цивілізовані контейнери. Що хочу сказати, що не до всіх дійшла інформація, хоч е, ми через асоціацію громад е, робили розсилку, і все ж таки дуже багато, особливо це віддалені райони, Балаклейський район, якщо Борівський район, то вони все ж таки 30 тонн, наприклад, у Борівському районі, все це пішло на полігон. Вони збирали разом пляшку, оскільки ну, не бачу сенсу поки що. І ось сьогодні ми буквально говорили про те, що якщо буде людина приїде, якась буде домовленість, що хоча б раз напевно. На певний час, там, раз на два місяці, на три місяці. Ну, Один момент, наприклад, е, село Велика Балка, там людина збирала за рік 250 мішків скла. Ось. Ну, Тобто який ресурс колосальний. Е, якщо говорити про те, що на сьогодні, мабуть, у нас останнім часом дуже багато людей п'ють, оскільки те, що знаходилося у якихось то недоглянутих ділянках, так, е, села або селища, то там в основному це 70% це скло, все ж таки, не пет пляшка. Ну ось ось так. Тобто на сьогодні вже такі прогреси є, і громада, і хочу сказати ще. Ем, Останні після вже після ем, прибирання телефонували люди. Раніше таких дзвінків не було, і говорили про те, що ви ось там ще поприбирайте, а ви ще, е, наприклад, зробіть якісь то пам'ятки, листівки, тобто е, вони вже готові долучатися. Тобто, останнє, що на, на чому хочеться наголосити, цього року ми не надавали перчаток ані пакетів. Тобто, ми ініціативу передаємо громаді. І багато хто говорив, е, якщо ви. Тобто, все ж таки хотілося відзначити, що починати треба з себе. Тобто я не маю приїжджати у Люботин і прибирати чуже подвір'я. І щоб мені говорили про те, що ви там ще вирубіть ліс, цей хащі, і тоді не будуть кидати. Що ініціатива має бути від людей. Тата, у вас были планы на Харьков. А Насколько вы их реализовали и сколько у вас активистов а, приехало или пришло помочь а, в уборке тех парков и лесопарковых зон? Ну, дивіться, не дивлячись на деякі проблеми, які в нас виникли з організацією в Харкові, це неякісна, не дуже якісна робота комунальних служб, вивозу сміття з наших локацій, недостатня підтримка деяких райадміністрацій. Акція пройшла дуже успішно. За 5 років це я вважаю найуспішніша акція тому що в нас була популяризація по місту. Так, е, є деякі проблеми з розповсюдженням реклами в нашому місті, це також проблема. Але цього року ми залучили офіційно, добровільно біля тисячі людей офіційно, і це при тому, що люди, е, які приходять проходила повз ці локації в цей день, вони злізали з велосипедів, вони разом з колясками допомагали людям прибирати, уявляєте? От, ми зібрали, ми охопили 27 локацій, це офіційно, 27. При цьому ще 5 локацій. Потім виявилось було, що люди самі е, якось створились в таку групку і пішли прибрати в цей день. Ось е, ми вивезли біля трьох тисяч мішків. Дуже багато складно е, в наших парках, дуже багато пластмаси. Ось е, е, ми нас ми досягли тої мети, коли наші координатори перезнайомились між собою. Вони тепер знають один одного, вони тепер хочуть робити більш глобальні проекти. А в нас створилась ініціативна група. З цих координаторів, яка планує запустити зараз кожний місяць такий проект, який буде спрямований на таке свято чистоти, в якому а, ми будемо вибирати ту- найпроблемнішу локацію. І один е, раз в місяць ми будемо приба- вибирати цю проблемну локацію. Ось. А, Детальніше про це скаже Олена. Наш учасник. Э, Лена, у меня к вам такой вопрос. По сравнению с э, прошлыми годами, вы можете сравнить, чище стало в Харькове или нет? Секундочку, секундочку. Сравните э, чистоту города, могут все его жители. Единственное, на что хотелось бы обратить внимание, город стал чище в тех местах, которые видны. Но есть э, места, в которые люди ходят отдыхать, это зеленые зоны, места отдыха и так далее, которые находятся за посадками, лесополосами и так далее, в которые с проезжей части не видно. Людей там очень много, отдыхающих очень много, и там очень грязно. И вот э, в этом году а, мы нашли несколько таких вот проблемных зон, в которых несколько лет подряд люди убирают по собственной инициативе, жители а, окрестных домов, а, а но тем не менее проблема не решается. А, мусора как было много, так и остается, он прибавляется и так далее. И вот, э, наверное, один из наших один из тех моментов, на которые мы обратим внимание, это привлечение как э, коммунальных служб, так и э, жителей микрорайонов к э, более культурному поведению и уборке, регулярной уборке тех локаций, которые находятся в отдаленных районах города. Ну, здесь хотелось бы сделать такой акцент на, ну, привести примеры, да, э, например, это Манжосевский яр, э, это наш Иронинцев, это эм, эм, родник, э, родник на улице Убаревича, родник Глубокий Яр на улице Тимуровцев. То есть там обустроенная территория, где все красиво плиточкой вложено, но если зайти чуть-чуть за лесополосу, там начинается, конечно, полный кошмар. Вот, поэтому, э, да, город стал чище, но вот эти вот территории зоны отдыха, они, они в ужасном состоянии. Перейдем к вопросам, наверное, да, если есть... Э, а, Харьковский пересечный инфоцентр Крутикова Наталья. А, вопрос такой. Вот сейчас впереди майские праздники. Мы все знаем, что будут наверняка вот эти вот э, места массового отдыха э, заполнены. Ну, реально далеко не у всех есть заехать, и последние, вернее, э, не так давно, когда были теплые деньки, мы видели, что там буквально каждый метр э, закупки. Если у вас ближе, а, да, ближайшая какая-то акция после майских праздников, э, как-то пытаетесь ли вы привлекать к вашим акциям местные коммунальные предприятия, типа жетки там, или кого-то, вот чтобы они тоже, я так понимаю, что проблема уже как в том, что они считают, что все вокруг Э, сорят, и никто не хочет им помогать. Возможно, если их подключить вот именно инициативным людям, то они будут как раз в симбиозе в таком приятном. Ну, я вот еще, может, не журю, секундочку. Секундочку. Ми якраз цією метою ми організовуємо попередньо на 13 число прес, е, не прес-конференцію, вже конференцію, власне, де хочемо запросити не тільки координаторів, там не тільки нагородити найбільш активних, а також представників. Е, сил е, представників влади місцевої, аби з ними говорити спільною мовою, що ми спільно вирішуємо проблему. Це не грантівський проєкт. І до людей часто не доходить, чому команди з року в рік змінюються, оскільки люди віддають 50%, е, а інколи і 100% свого робочого часу, а при тому, що нічого не заробляють. І <laughs> люди там вже після двох. додати з приводу того, що проблема не вирішена і до сьогодні насправді ось після акції минуло скільки майже тиждень, а у нас проблема і досі висить у повітрі. Е, тому зустрічатися ми будемо обов'язково і не сваритися, а домовлятися. Так, проблема залишається з вивозом сміття. У нас е, е таке відчуття, що ми е, даємо волонтерів, які самі захотіли прибрати. Але наші комунальні служби якось не сильно на це звертають увагу, і вони невчасно вивозять сміття, як ми домовлялися. От чому є проблема в тому, що незацікавленість. Просто йде велика незацікавленість е, вивезі сміття е, тих точок, які не є на якомусь балансі. Е, такому. І тому ми хочемо, от наші координатори створюють цей новий проєкт, щоб кожного місяця робити Е, прибирання якоїсь великої проблемної зони, те, що сказала Лена, де е, ми далеко заходимо вглиб, не біля доріг, а десь вглиб, де ніхто туди часто не заходить. Звідти там комунальщики не працюють. Там є дуже багато сміття. Ось також у нас є проблема освітнього характеру. Не зацікавлені освітні заклади для того, щоб якось е долучати до цього студентів в добровільній формі. Ем, ми зіткнулися з тим, що в нас 25 квітня пройшло разом з загальним е, суботником, куди виводили всіх людей, і вони прибирали. Ми прибирали якісь ті точки, які найбільш відвідуваніші. Але такі як е, Сержин Яр, лісопарк, е, в якому також люди місцеві ходять, лісопарк Чкалова, там дуже багато сміття. Туди не доїхали, на жаль. Тому ми зараз хочемо, щоб в цьому проєкті наші комунальні служби е, принаймні нам надавали е, місця для того, щоб там, де ми складуємо е, сміття, і це забиралося в один день. Тому що йде проблема. Ми зіткнулися з проблемою невчасного вивезення сміття і без безхатченки його роздеребанили знову. Це велика проблема. Ми зіткнулися з тим, що е, комунальні служби знову ж таки довго вивозили. Місцеві люди побачили, що там склад е, сміття. Вони туди свого сміття накинули. Це вже починається стихійне звалище. Тобто я хочу е, сказати про те, що раз ми вам допомагаємо, ми не робимо за вас роботу. Ми вам допомагаємо зробити наше місто краще. То, будь ласка, допомагайте нам вивозити це сміття. Можна додати так. Да, следующий а вопрос. А, до даты можно еще? Да, да, конечно. А, вот, ну, собственно, на а, конференции, которую, про которую говорила Анна, а, мы хотели бы э, не просто предъявить претензии, мы бы хотели найти проблему, в чем она заключается, и выработать общее решение. Общее решение громады, нас всех, да, и коммунальных служб. Нам бы очень хотелось понять, в чем заключается проблема как ее можно решить, и совместными действиями постепенно а, подходить к тому, чтобы ну, жизнь в нашем городе и красота нашего города стала намного богаче. У нас есть еще один вопрос? Э, не знаю, какой вопрос, э, кто захочет, но РСКНДН. Скажите, вот насколько, если я не ошибаюсь, раньше на таких мероприятиях очень активно задействовались работники бюджетных сфер. В этот раз по вашим наблюдениям было что-то? От я вам можу сказати по Харкову, так як у нас е, в цей день е, зійшлося разом з загальним супротником міста, то ми е, примусово нікого не заставляємо. Це має бути добровільно. Людина має усвідомити, що вона має що зробити для свого міста. Вона має очистити, допомогти. Державники виводили в місто державники. У нас е, був суботник загальноміський, я ще раз повторююсь, на якому прийняло участь, по-моєму, 42 тисячі державних службовців. От, І вони прибирали, вони там позбулися декількох стихійних звалищ і е, зробили плавоустрій декількох майданчиків. Ну, буквально от побачили, наскільки можете перечислити, що це? то, що стосується міста, я не знаю. Ось точно, тому що ми саме по нашій акції ми прибрали дуже такі забруднені е, типу локації. Оцей Манжосів яр, глибокий яр, де є проблема з вивозом. Це найбільша проблема в нас з глибоким яром вивезти звідти сім'я сміття. Я не знаю, чи досі до цього дня вона вирішена, тому що ми підключали департамент контролю для того, щоб це все вивезло. У е, нас е, також такі маленькі локації, немиш... Е, і також великий немишлянський кар'єр. Там неймовірно багато сміття, там приватний сектор, там відпочивають люди. Там також важко це все вивозити. Ось. У ем, нас брали участь діти, школярі, IT-компанії, компанії, такі як Coca-Cola, МТС. Ем Вони все це добровільно було Люди, співробітники на своїй соціальній відповідальності вони зібралися з е, своїми колегами і вирішили, що ми підемо прибирати. Ось про це може розказати далі. я. То есть ваших добровольцев в этот раз было тысяча и 42 тысячи по вашему расчетам бюджете. Так. Но это не по нашим подсчетам, это по подсчетам бюджетников. У нас, в принципі, я хочу сказати, акція вона спрямована, вона добровільна. І я коли, е, наприклад, а ми виведемо, часто я чую там голос села, якийсь то голова каже, та я виведу своїх. В жодному випадку я його запевняю, будь ласка, тільки не потрібно нікого виводити. Потрібно працювати з людьми, сказати, що якщо ми цього не будемо робити, завтра буде позначено, тому що пластик розкладається 500 років. А що ми е, залишимо після себе а, е, нашим дітям? Оскільки вже сьогодні потрібно працювати. І сьогодні голови сільрад, вони телефонують, вони мене знаходять і говорять, у вас там перевізник. Це майже 90% хто телефонує з далеких і близьких районів. І тут треба працювати на соціальну сферу, тобто, щоб люди думали. Люди не прийшли тупо поприбирати, а вони подумали, що треба, що мені по це потрібно, що буде в майбутньому. Ось е, тому ми хочемо якось з нашою ініціативною групою координаторів створити такий проект, щоб він працював як з освітницькими закладами, типу е, лекції, презентації. От е, так е, з іншими закладами культури, щоб е, люди усвідомлювали, що це потрібно. І це було таке свято чистоти. Ну, Один з проєктів таких маленьких, так, наперед, наприклад, що ми хочемо. Е, це був проєкт ще з поза минулого року, тобто працювати можливо з якимось локальним бізнесом, який робить тут, виробляє продукт, поговорити з ним, щоб він випускав або супермаркет, щоб він поступово переходив на якісь то на якусь натуральну упаковку. Ну, ось такий з про- з проєктів. А, Завершающий вопрос. Э, Я видела вашу активность э, в Фейсбуке, наблюдала. А вот насколько вы своим проектом зацепили еще соседние области? Вот кто присоединился к вам? А вони у кожного свій координатор у кожній області. Єдине, хто сьогодні залишився, це Крим без координатора, Донецьк і Луган... Донецька область, Луганська. Але ініціативи, навіть не таких постокупованих, там де ще чекають наших. Але люди бояться, оскільки зробимо Україну чисто, інколи тлумачать як політично. У мене декілька разів були випадки, коли мені телефонували і говорять, це люстраційний комітет. Ну, ви ж робите Україну чистою. Ну, спасибо большое за те, що робите Україну чистою.